もうダメかと思ったその時弓の勇者様が私を助けに来てくれたんですリーシアさんがいたパーティーリーシアお姉ちゃんダメダメなのはいダメダメですそこまでして樹に認めてもらいたいのか だから直文さんに鍛えてもらってるんですならもう何も言わないははい改めてよろしくお願いします世界に犠牲を強いるとかってやつのことかそれが霊気とはどう関係ある霊気の使命は最悪の波の発生を防ぐことなのですあの村さえ良ければと思ってほしくないです何とか守れないでしょうか今私は直文さんたちの仲間です皆さんが行くなら 私も行きますなぜ単なる使い魔がこんな感情を私だって弱いこれでいいんだ頼むぞ岩谷殿それでもあなたのような人には絶対に負けません力の根源たる盾の勇者が命ずるいややめてんだ万象を今一度読み解きあの者らに全てを与えよ あるリベレーションオーラ大丈夫直文様のことは私が保証しますだってあなたは盾の勇者様なんだから じることの繰り返しそんな日あることで嘘ばかり重ねてゆく怖い笑いをも聞き飽きたこれが